Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone auf meinem Kanal, nicht auf deinen Arschloch. Wir spielen wieder Arena, wir kaufen es jetzt einfach mal, wir haben ja die letzte mit drei Wins abgeschlossen. Wir hatten letztes Mal ein Paladin, also nehmen wir diesmal was anderes und ich würde mal sagen, wir nehmen den Magier, da habe ich Bock drauf. So, was picken wir? Den picken wir nicht. Den picken wir auch nicht. Entdeckt ein Elementar, wenn ihr im letzten Zug ein Elementar, Elementar ausgespielt Ich ziehe den mal trotzdem. Und ich kriege vielleicht noch ein Elementar, aber erstmal gucken, was die anderen Karten können. Nein, wir gucken, was die hier können. Ein Elementar, mit dem ihr im letzten Zug ausgespielt was. Ach, das ist genau dieselbe. Ich bin ja komplett bescheuert. Ähm. Nehmen wir den einfach mal mit. Scheiß drauf, auch wenn wir wahrscheinlich keine Elementare mehr bekommen. So, was kann das? Ähm, das kenne ich übrigens noch gar nicht. Nachdem euer Gegner ein Diener ausgespielt habt, haltet ihr zwei Kopien davon. Oh, das nehmen wir direkt. Das ist ziemlich stark, würde ich mal sagen. Zuerst mal, was kann das? Wenn euer Gegner einen Zauber wirkt, erhaltet ihr eine kostenlose Kopie davon. Ne, das lassen wir mal weg. Ähm, Ah, naja, was kann der? Zerstört einen feindlichen Diener mit Max 3 Angriff, wenn dir einen... Nein. Dann nehmen wir doch lieber den hier. So, das ist die Scheiße, sag ich jetzt einfach mal so. Die hier nehmen wir. Versuch Verursacht zwei Schaden, erhaltet ein Elementar auf die Hand. Oder den Fluder. Ich nehme den Fluder, das ist nicht gute Early, Early Game Karte, ehrlich sag ich. Vielleicht nehme ich den, aber was kann das? Ja, das ist viel. Ich kann auch den hier nehmen. Ich nehme den hier. Ist eindeutig besser. Hier nehmen wir... Ruft eine... Ja, wir nehmen den. So, was bekommen wir hier? Vielleicht einen befeuchtigt. Den können wir wahrscheinlich... Nehmen wir wahrscheinlich, obwohl der auch nicht schlecht ist. Fehlt ein... Nein, wir nehmen den hier eindeutig. Klare Lösung, äh, Entscheidung. Die Zauber des Gegners kosten ein mehr, eure Waffen kosten zwei weniger ich den? Ich glaube, ich nehme lieber den hier. So. Verstohlenheit. Kampfschrei mutiert. Ich glaube, ich nehme ihn. Das ist mir ehrlich gesagt lieber. So, der ist giftig. Giftig. Ich sag immer giftig, weil ich behindert bin und nicht sprechen kann. Oh, wir nehmen den hier. Da wir jetzt so schon ein Geheimnis haben. Haben wir einen oder zwei? Einen haben wir. Für Odersfleisch nehmen wir den mit. Ein bisschen Schauber. <clears throat> ähm, ey, bla bla bla, wenn wir ein Geheimnis kontrollieren. Verleiht Freundin den Diener, tötes Röcheln, ruft ihn, die ist gut. Die Karte ist gut. Die ist sehr gut ähm, sieht eine Karte, die kostet 5, okay. Ähm, ruft ein, ruft ein, ich, hm. Die nehme ich nicht. Verbraucher, äh, das nehme ich, das ist eine sehr starke Karte. Hier nehme ich definitiv den hier. Ja doch, nehme ich einfach mal. Damit kann ich einen guten Zug hinballern oder auch komplett auf die Fresse bekommen. Vernichtet auf beiden Händen und in beiden Decks alle Zauber, die einen kosten Ruft aus euren Deck ein Diener herbei, der weniger Angriff hat als... Was zur Hölle? Ich glaube, ich nehme den. Ich habe ein paar Murlocs. Noch die beste Kombi. So, ruft ein Ghoul herbei, falls der Gegner am Zug ist, wenn er stirbt. Ja, den nehmen wir wohl. Ja doch, das ist die beste Karte hier. Todesröschchen. Erhalten einen zufälligen Diener mit Todesröschchen auf die Hand. Hm, was kann das? Kriegt einen zufälligen Feind ein. Nein. Neugierig. Nein, wir nehmen das. So, ähm, was hat er? hat einen langen Text, das lesen wir uns mal durch. Er, erhaltet einen Flammengeisier auf der Hand, wenn ihr im letzten Zug einen Elementar ausgespielt habt. Hm, das ist ein Elementar. Ich habe ein paar, die damit zusammenarbeiten. Vernichtet einen Diener Todesröchen, ruf ihn erneut vorbei. Ach so. Na, ich, ich nehme den hier. Weil jedes Mal, ah, ich habe keine Waffen. Den hier ist die Wahl. Vernichtet einen eingefrorenen Diener. Er Erhält jedes Mal bla bla. Wir haben keine Waffen. Friert einen Feind ein. Dann nehmen wir wohl den. Hier ist auch noch ein Elementar. Also hat auch ein bisschen Zusammenarbeit mit unseren anderen Karten. Zusammenarbeit, was sag ich da? Auf jeden Fall passt gut zusammen. Ähm, hier nehmen wir den. Das ist overall eine gute Karte. Verleiht ein benachbarten Diener einen Zauberschaden. Wir haben kaum Zauber. Eure Helden viel. Oh, das. Held plus 1. Na, wir nehmen den eindeutig. Das ist definitiv die beste Wahl. Ah, Bow, aber lohnt sich das? Ah, Bow, aber der lohnt sich auch nicht. Erhaltet einen zufälligen Diener mit Todesräuchchen auf der Hand, der in diesem Spiel gestorben ist. Habe ich denn überhaupt so viele damit? Ich glaube nicht. Ich habe nur einen todesfrischen Diener. Da nämlich tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ich nehme den. Einfach die Karte bekommt man nie. Das ist wahrscheinlich null wert gewesen, aber ich nehme es trotzdem einfach, weil ich weil ich drauf stehe. Entdeckt einen Mordlock, wenn ihr bereits ein anderer Mordlock kontrolliert. Na, nee, ich nehme den hier. Das ist ein guter ähm, Clear, damit kann ich einen starken Minion töten. Ähm, fügt einen zufälligen feindlichen Diener zwei Schaden. Ja, die nehme ich mal mit. Ich bekomme noch zwei Karten. Ähm. Glaube ich tatsächlich, dass die hier am besten ist. Und was kann der? Euer Gegner ruft einen zufälligen Diener aus der Hand. Nein, bloß nicht. Kopiert den Diener mit den niedrigsten Kosten in eurer Hand denn euer Gegner? Also nein. Ich glaube, ich nehme tatsächlich dich als letzte Karte. Das ist unser Magier-Deck. Von der Kurve her ziemlich okay. Sehr viel Mid-Game, kaum Late-Game leider. Wir müssen also schnell gewinnen. Wir haben leider keinen von diesen besonderen typischen Magier-Karten bekommen, wie zum Beispiel dieses eine Schafter oder Feuerball oder sowas. Kein Frost. Wie heißt das? Frostkugel? Frostblitz? Oder ist es einfach nur Frost? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, naja, nicht die besten Karten, aber wir sind der beste Spieler. <laughs> Hehe. da haben wir auch schon einen würdigen Gegner gefunden. Jaina gegen Jaina. Ihr habt so gewollt. Ich vergesse jedes Mal, dass sie noch reden, Alter. Und wir spielen gegen Alex, Koi, Den packen wir weg, den packen wir weg. Den packen wir auch weg. Ah, den packen wir auch einfach mal weg. Das ist einfach nichts Gutes für den Anfang. Wir spielen also gegen den Magier von Alex Koi hier mit der Aimana-Karte, die auch noch einfriert, das heißt... Oh, wir haben das hier perfekt, das ist perfekt. Oh, wir bekommen aber keinen eingefroren, aber das ist egal. Gehen wir ihn halt ein. Ich hoffe, dir ist kalt, du Hund. Ich wollte gerade ein sehr böses Wort sagen, aber dann sage ich lieber doch nur Hund. Weil Hunde sind süß. Hihihihi. Okay, Alex, was hast du drauf? Was machst du? Was machen Sachen? Alex, denke mal eher nicht. So, bekommen wir noch den Frostklon auf die Hand. Ähm, den wir wir uns aber noch auf, denke ich. Obwohl. Ja doch, das spielen wir im fünften Zug. Im vierten Zug mache ich natürlich. Vielleicht, ich bin mir noch nicht ganz <laughs> sicher, ob ich das machen möchte. Äh, während aus Zuges erhält Immun, okay, ich kann ja so nicht angreifen ich kann, aber... Das hier tun. Und ich coin einfach mal meine Hero Power raus. Und greife ihn ins Face an. Ich habe zwar nichts auf dem Feld bekommen, aber dafür eine Karte in der Hand und... Das ist sogar ein Elementar, was dann wieder mit der hier zusammenarbeitet. Ich hätte vielleicht sogar einfach die Karte spielen sollen, damit ich seine Fähigkeit bekommen kann. <clears throat> oh nein, ich werde heiser, Leute. Das ist nicht gut. Okay. Das kostet ein Mana, das kostet auch ein Mana, der kostet drei Mana. Hm. Hm, hm könnte das machen und ja, das mache ich sogar. Spielen. Ah, das ist zufällig. Wusste ich gar nicht. Ich trade den rein. Ich hoffe, er spielt jetzt irgendwas Gutes, wovon ich dann auch profitieren kann. Zeig mal was du kannst, Alter. Komm, zeig mir deine beste Karte, bekommt das, wenn er Schaden erleidet. Okay. Gut gespielt. Ja, oh, danke, Buddy. Die Zauberer Gegner kosten ein mehr. Hm, ich spiele. Was spiele ich? kann ich gleich mein Elementar mit den Bonus spielen. Und er bekommt keine, keinen Vorteil aus seiner Fähigkeit. Der Typ überlegt echt lange, aber ich bin ja auch nicht gerade der Schnellste diese Runde. Wann ruft er was dabei, wenn ein anderer befreundeter Diener stirbt? Okay. Okay, so läuft es also ab. Ja, der bekommt auf jeden Fall sein Ghoul, aber... Was soll's, ich hätte einfach mal den angreifen sollen. Na ah, egal, jetzt zu spät. Man muss in der eh immer in Divine Shield reintraden. Ach, oder er macht das einfach so. Das geht natürlich auch. Das ist auch kein Problem. Dann kommt jetzt ein Ghoul. Das ist schön. Oh, Spot. Egal, ich wollte ihn eh angreifen. Das macht für mich jetzt keinen Unterschied. Aber spielt er noch? Seine letzte Karte. Hau raus. Okay, das ist nicht schön. Dann kann er halt wirklich... Hm, was mache ich? Ich will auf jeden Fall den hier. Und dann spielt noch ein Dreier-Drop, aber welchen? Ich denke, ich spiele ihn hier. den hau ich hier einmal auf dem Kopf. So. Ich habe auf jeden Fall mehr Karten auf der Hand, das heißt, solange ich sein Board kläre, sollte ich auf Dauer gewinnen. Verdoppelt seinen Angriff zu Beginn. Oh shit, das ist stark. Ich werde es wegballern. Wenn nicht, ist er dumm. Wenn nicht, ist er richtig dumm. Das Du, musst erstmal einer sein. <laughs> Aber wenn ich einfach sein ganzes Feld irgendwie wegbekomme, dann... Oh, ich glaube, der hat einen Zauber. Ich glaube, der hat einen... Ach nee, der gar keine... Ma Was macht der denn da? Was macht er da, ist die Frage. Ich kann auf jeden Fall jetzt ihn spielen. Dann kann ich... Was kann ich noch spielen? Ich spiele... Ich ja, das ist der beste Zug. Oder ist es der beste Zug? Ja, das ist der beste Zug. Greif ihn an. Greif ihn an. Ach, der hat ja verstohlen, Verstohlenheit. Verschollenheit, würde ich gerade sagen. Egal. Die Karte ist ungefährlich für mich. Ich kann die einfach vernichten, ohne Problem. Vielleicht spielt er sogar was noch stärkeres. Oh, zwei Schaden, Alter. Beruhig dich mal, Brudi. Ganz locker bleiben. Oh, ein Schaden. Krasser Du. Nein, im Ernst, das hat mich schon ein wenig wehgetan gehabt. Was könnte ich sehen, dass mir gerade sehr nützlich ist? Oh, das Den trade ich hier rein. Den baller ich hier rein. Ich spiele... Welchen spiele ich von den ganzen hier? Ich spiele den hier. Ich spiele den hier. Und du bist dran, Cousin. Das auf jeden Fall 10 Damage, dich einfach so rausballern kann, wann ich will. Das könnte ein guter Finisher sein. Oh. Achso, nee, die hat gerade für sechs Karten gespielt. Sechs Mana gespielt. Das ist gar nicht gut. <laughs> okay, gib mir die Fähigkeit gerne. Los, mach ihn weg. Ist mir scheißegal, wem von denen du angreifst. Ich werde die eh rein traden in irgendwas. Also mach schon. Das ist mir sogar lieber, wenn er den mit Todesröchen angreift. Dann habe ich am Ende mehr nicht So. schade, schade. Der ist nicht ganz bescheuert. Nur ein wenig. So, in dieser Runde werde ich ganz einfach mal den hier spielen. Zeit für das hier machen. Oh scheiße, ich bekomme den ja jetzt gar nicht. Ach, ich bin bescheuert. Ich bin ein blöder Mensch. Ich bin ein blöder Mensch. Direkt plus 3 Angriff. Ich habe 10 Schaden auf der Hand. Hm. was macht er da? Okay, der bekommt eine Karte wieder auf die Hand. Das ist nichts gut. Warum macht er das? Ach, er macht ihn kaputt, okay. Nachvollziehbarer Zug was kann der? Ich habe leider kein Elementar gespielt. Traurige Sache. Aber... Ich trade den erstmal der fällt weg. Ich hoffe, er hat eine schlechte Karte bekommen. Ich habe hier immer noch 10 Schaden. Beziehungsweise ein bisschen Schaden, die ich jederzeit einsetzen kann. Nach Belieben wenn er was echt Brutales spielt, kann ich das einfach wegmachen. Okay. Okay, das ist eigentlich gar kein Problem. Ah, ein kleines Problem, aber kein großes. So was bekomme ich. ich schon, das heißt nicht Fireball, sondern Feuerschlag, Alter. Da kriegt eine brennende Faust ins Gesicht. Okay, er kriegt eine 4-4. Ich hoffe, ich ziehe es mal was Gutes. Habe ich überhaupt irgendwas Gutes? Boah, wenn ich jetzt mein Pyroblast ziehen würde, das wäre BOOM ins Gesicht. Einfach BOOM mit drei O's. Ach, ich habe gar nicht an seine Hellenfähigkeit gedacht, ich Dummkopf. Ich bin ein Dummkopf. Das ist jetzt auch ärgerlich. Aber ich bin mir sicher, dass ich das noch hinbekomme. Er hat zwar eine Karte mehr, beziehungsweise sogar zwei Karten mehr eigentlich. Weil ich die ja nicht unbedingt benutzen möchte. Aber ich habe ja noch reichlich Leben und zwölf Karten im Deck. Der, der, hat keine Karte bekommen, oder? Yep. Der friert mich ein. Das heißt, er wird aufs Face gehen. Aber wieso geht er mich ein? Was macht er da? Was macht er da? Lol, die kann ich ja überhaupt nicht gebrauchen. Was macht er da? Was hat er da legit gemacht? Was ist denn mit dir los, Alter? Bist du besoffen? Ich glaube, der hat Koks gezogen. Ich hoffe, es hier ist eine Ka starke Karte, die ich dann kopieren kann. Ach, mit den niedrigsten... Oh mein Gott, bin ich bescheuert. LOL. Den niedrigsten Kosten, das heißt, ich habe gewonnen in zwei Zügen. Hm. Gut gespielt. <laughs> Was ist denn das für eine Kombo? Oh mein Gott, ich habe verloren. Nein, habe ich nicht. Ich Mana, ich habe nur sieben Mana, ich kann die nicht kaputt machen. Oh mein Gott. Hätte ich das... Ich hätte ihn... Nein. Gut gespielt. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Da hau ich direkt auf den Tisch. Ich kann nicht denken. Ich dachte niedrigsten Angriff oder so. Es steht Kosten. Ich bin so ein so. dummer Mensch. Ich bin so der Dümmste. Gut gespielt. Dumm, dümmer Marv, Alter sind wie viel Damage? Ähm, 10, 15. Kann jeder 5 rausnehmen, das reicht aber nicht. Ich kann es überleben. Kann ich das überleben? Ich kann den Zug noch überleben. Hä, warum habe ich den jetzt? Oh, das ist doch ein Diener. Ja, das war doch... Ach, ich bin so blöd. Hab mich umsonst aufgeregt. Hab mich umsonst aufgeregt. Ach, er hat ja noch einen Schaden. Ich habe eh nur 8 Leben, was habe ich da eigentlich gerechnet? Gut gespielt. Wir sehen uns im nächsten Kampf. Ich wollte eigentlich nur einen Kampf in die Folge machen, aber da ich gesagt habe, wir sehen uns im nächsten Kampf und ich zu meinem Wort stehe, sehen wir uns im nächsten Kampf. Also jetzt. So, was macht das? Zwei Schaden, friert ein. Ähm, zieht ein Geheimnis aus eurem Deck. Enthält einen Zug. Ja. Bin eigentlich ganz zufrieden, obwohl habe ich ein Elementar auf der Hand. Nein. Ich pack das weg. Oh, Frostklon, okay. Hm. Ich habe keinen Einsatzzug, aber ich kann den hier spielen. Dann habe ich schon mal was auf dem Feld. Und etwas gegen seinen Zweierzug auf dem Feld vor allem. Was ja nicht schlecht ist, oder? Vielleicht kann ich ja kaputt traden dann. Ich habe allerdings keinen Zweierzug. Lol. Er auch nicht also komme ich da auf jeden Fall sehr erhärtet raus. Das freut mich auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte die Karte schon auf der Hand, als ich den hier gespielt habe. Also ich habe gar keine Value bekommen, das heißt, er weiß, dass ich nur ein Geheimnis besitze. Hab ihm schon Informationen geschenkt. Ungeplant. Aber es war trotzdem der beste Zug, denke ich mal. So viele Möglichkeiten. Was macht der da? Er heilt sich. Und ich verliere nicht mal meinen Diener. Das ist jetzt ärgerlich für den. Ich spiele spiel fürs Feld erstmal. Gerade kann ich später noch benutzen. Ich meine, das gibt mir ein Todesröchchen-Minion, also ich bekomme Kartenvorteil es Feldfutter, ich habe Kartenfutter in nächste Runde. Äh, ach, ist leider kein Elementar, aber egal. Oh, was macht der? Nachdem ihr ein Diener herbeigerufen habt, wird sein Todesröhrchen Effekt. Okay. Der macht gar nichts. Wenn ich die hier einsetze, habe ich drei Mana und kann... Ja doch, das ist mein Zug. Warte mal, was macht der? Ach, einen zufälligen Feindgegner. Das ist ja egal, weil mich das nicht juckt. <laughs> Haha, ich bin ein Idiot, ich weiß. Das weiß ich, meine Freunde. Oh mein Gott, war das... Das war gerade richtig godlike. Das ist richtig brutal gerade ihn aber nicht angreifen. Oh, das war meine Karte mit... Ach nee, war es gar nicht. Da hat das meine niedrigste Kosten Minion auf der Hand, aber das stimmt gar nicht. Aber davon zwei zu bekommen, das ist doch mal richtig tasty, lecker. Yam, yam, yam, yam. Ich das schmeckt mir gut. Ab. Und der fragt sich jetzt so, soll ich mich umbringen, Alter? Dieser scheiß Hund. Der hat richtig Frust auf mich. Ups, zwei Raptoren. Herbei, 1-1. Wenn ich jetzt eine Karte hätte, die jeden einen Damage macht, das wäre... Yummy. Yummy as fuck. Oh, giftig. Und Verstohlenheit. So, wie trade ich jetzt alles? Den hier rein, den... Den hier rein. Dann habe ich 5 Mana, um den hier zu spielen. Ja, das sieht gut aus. Obwohl, er kriegt Raptoren. Ich glaube, ich will ihm die Raptoren nicht gönnen. Ach, ich kann ihn die Raptoren eh nicht gönnen. Bin ich bescheuert? Ich habe nur vier Mana, Mann. Ich kann nicht rechnen. Ich kann eindeutig, ich kann nie rechnen. Meine Mathe-Skills sind nicht vorhanden. idealer Pickup. Oh. Das war auch... Ah, das Zug war okayisch. Ich habe schon ein härteres getroffen und der greift nicht mehr. Ach, er kann nicht mehr angreifen. So, wenn ich den spiele, habe ich noch zwei Mana. Das heißt, ich kann einen von denen kaputt machen. Beziehungsweise ich kann beide von denen kaputt machen. Perfekt. Perfekto, Motherfucker. Und ich habe mehr Karten auf der Hand. Die Bordkontrolle habe ich auch, würde ich einfach mal behaupten. Ich habe 10 Damage auf der Hand, die ich einfach so rausballern kann in drei Zügen. Wenn ich möchte. Ich kann also eine brutale Karte von ihnen direkt wegmachen im Notfall dass so eine Notfallkarte mir ist als ein Finisher, obwohl es auch ein guter Finisher sein kann. Was ist seine Fähigkeit? Fügt. Ah, okay. Okay, das heißt, er hat noch drei Leben. Aber. Abo. Habe ich noch vier Mana und könnte wem lebensschwierig. hinter den Schweden. Das ist eigentlich schon was Gutes. Ich aber was mache ich? Ich will eigentlich den hier wegkriegen, aber das kann ich nicht einfach so loswerden. Vielleicht spiele auch einfach hier den stärksten. Ich baller die beiden weg. Ja, das ist mein Zug. Was glaubst du so? Ich gebe den eine. Ich gebe den eine. Ich gebe den eine. So. Keine Fähigkeit, der erst am Ende zu ist. Das heißt, er wird hier rein traden müssen. soll nicht müssen, aber äh, ich glaube, nee, es wäre besser, wenn er gar nichts macht, einfach. Die Karte ist halt RIP am Ende des Zuges. Aber das schützt diese Karte nicht vor Angriffen. Haltet eine. Ja, gut. Frau, die in diesem Spiel gestorben ist. Was ist gestorben? Ach, der ist geschnacht. Das ist ja nix. Das ist süß. Das ist wirklich süß. Süß ist hier die richtige Bezeichnung. Ähm, ich spiele nun den hier. Und Hier mache ich hier rein. Den trete ich hier rein. Der hat noch drei Karten. Warum tradet er da rein? Warum tradet er da rein? Das verstehe ich nicht. Das, da vielleicht hat dann AOE-Zauber. verstehe ich das Geheimnis. Ah, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay, okay, Bruder, alles klar. Das sind 10 Damage. Ähm er hat aber auch eine Menge Damage auf der Hand. Na, ich glaube, ich gehe jetzt einfach aggressiv. zur Seite. Bereit, mein Herr. Hat den Arzt gerufen. Ich zersplitter. Hau ihn ins Gesicht, hol ihm die Karten aus. Und ich habe auch meinen Pyroschlag, das heißt, wenn ich 5 Damage auf dem Feld behalte, die ich ihm ins Gesicht geben kann, habe ich gewonnen. Oh mein Gott. Was ihr wolle. Oh mein Gott, Alter. Da haut jetzt die fetten Torns raus. <laughs> ist das ein Problem, ist die Frage. Ich hätte ihn hier spielen sollen. Eindeutig den hier spielen sollen. Egal, er hat keinen guten Trades. Was macht er da? Ah, er will seinen starken Dings behalten. Diese Karte ist eklig, aber ich habe nur vermocht den. Ding. Entscheidung, würde ich einfach mal behaupten. Das war eine sehr schlechte Entscheidung. So, traden. Wie trade ich das? Das sind 4 Damage, das sind auch 4 Damage. Ich glaube, ich baller den da jetzt einfach rein. Ja, das mache ich. Damit bin ich dann mein größten Problem los. krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so benutzen werde, aber das erspart mir halt am meisten Damage gerade auf mein Feld. Ähm, okay. Das, dann würde ich mal sagen, RIP mein Feld. Die Wahrheit ist mein Schild. Wahrheit ist ein Schild. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Eines Tages werdet ihr so mächtig sein wie ich. Ist das sein Ernst, Digga? Das, ich glaube, das ist sein Ernst. Das war einfach sein Ernst, so richtig brutal. wirklich brutal. Jetzt bekommt er einen Spot. Sei sogar richtig praktisch, würde ich jetzt mal behaupten. Und er hat noch weniger Leben. Das ist halt sein letzten live tab den er benutzen kann. Groß, wenn er sich jetzt heilen kann. Okay, äh. Och! Jetzt habe ich ihn sogar noch vielen gegen. Ach nee. Das macht ja Damage, wenn ich Mana kosten. Ups. Mathematik ist nicht gerade meine Stärke. Doch, eigentlich schon, nur heute nicht. Hm, werde ich zwei davon? Nein. <laughs> Zeit für ein bisschen Blut. So, und ich spiele... will er machen, Mann? Was willst du tun? Sag mir das einfach. Du kannst nichts tun. Du bist am Arsch. Ist gefickt. <laughs> Das bringt dir auch nichts, Bruder. Du bist gefickt. Der bekommt plus 3 Angriff, das heißt, wenn ich ihn hier mit anpinge, hat er 5 Damage. Das heißt, ich werde den hier rein. Das hat er nicht gemacht. Egal, das macht keinen Unterschied. Oh, das kann aber noch einen Unterschied machen, was er das sieht. Ne, es macht gar keinen Unterschied. Oh, es macht doch einen Unterschied. Ne, es macht keinen Unterschied. Ich habe gewonnen. Gut gespielt. Gut gespielt. Der, bis, der ist weg. Der hat 5 Damage. Ups. Hast du aufs Maul bekommen? Tut mir leid, Brudi. Der Dame wird ich übrigens nicht in die Videobeschreibung schreiben können. <laughs> das ist etwas fail. 44 Gold korrekt auf meinen Nacken. Das war's dann mit der heutigen Folge. Steht 1-1 und unten Arena ran. Run, Run meine ich natürlich. Oben links blende ich euch jetzt die Playlist ein zu dieser Videoreihe, also klickt da schön drauf, wenn ihr Bock habt. Daneben rechts bekommt ihr die letzte Folge eingeblendet und da unter ist so ein ML, da drückst du es drauf und abonnierst mich. Warum? Warum nicht, Digga? Abonnier mich einfach, Bruder. Dann verpasst du auch nichts mehr. Hau rein, ciao, bis zum nächsten Mal.